мечты Возбуждает взгляд Разрывается за мной вновь Удаляя себя Ты шашаешь мечты Возбуждает тебя Разрывая сердца вновь и вновь Удаляя себя Ты шашаешь мечты Возбуждая этим себя тебя Разрывали сердца вновь и вновь